La senadora Angustia. Grazas, presidente. Bo días, señorías. Bueno, a moción consecuencia de interpelación que hoxe nos ocupa é certo que vai ás cuestións de fondo e precisamente pola vontade, polo esforzo e por todo o traballo que se nota que a moción te detrás, presentamos estas enmendas para completala e pensamos que daría eh, quedarían contemplados absolutamente todos os aspectos. Pensamos que a estrategia forestal ten que ser unha política global do monte, que debemos entenderlo como sector estratégico e que, polo tanto, temos que recoller todas as funcións que cumpre e apostar polos aproveitamentos multifuncionais que precisamente son os que logo garanten o equilibrio ambiental e o equilibrio económico. A estrategia forestal é imprescindible para tallar as políticas do lume. Un monte con actividade, un monte que respecta respecto aos procesos naturais, pensamos é a mellor política de prevención, exactamente igual cunha nova estrategia clara e diferente de reforestación será imprescindible para paliar todos os danos que provoca a mudanza climática. Por iso, nos resulta imprescindible un plan forestal contra o monocultivo de especies, de especies invasoras pirófitas. E iso comeza pola inclusión das especies de eucalipto que asolagan o país precisamente neste catálogo de especies invasoras. E imprescindible revertir o proceso para que teñamos un rural poboado, un rural dinámico que garanta tanto a soberanía alimentar como o tema esencial que nos leva a falar hoxe, que a amenización das, vagas de lumes. É imprescindible para rematar coas políticas clienterales de especulación e para rematar coas políticas do lume a servicios multinacionais e a servicios eh, de portas xiratorias. A permanencia da poboación nos territorios non é un dereito que teñan os seus habitantes interesantes, sino que creemos un beneficio para todos e para todas. Por iso nos parece importante introducir as melloras para concretar os apartados en I máis de máis I. Esencial un sector profesionalizado e isto pasa por facer investimentos en I máis de máis I para a estrategia forestal que, por lo tanto, xere postos de traballo. Investigación para a mellora da xestión sustentable do monte, investigación para o apoio innovación forestal, para o coñecemento das dinámicas dos ecosistemas forestais, para a produción de madera madeira con aproveitamentos gandeiros, para investigación en novos produtos forestais e para que a produción de madeira sexa, polo tanto, só un valor engadido do monte e non só o único valor do monte. A formación parecenos tamén unha ferramenta tremendamente poderosa que permitirá chega aos sectores educativos e sociais e por isto ademais engadimos unha emenda en torno ao impulso do Centro Nacional de Educación Ambiental con dotación suficiente de recursos, con fomento suficiente de programas, para a educación ambiental. Para que? Pois para ter unha sociedade con valores e comportamentos en torno á preservación do medio e o respecto ao medio ambiente. Introducimos, ademais, melloras arredor da coordinación territorial e da colaboración sectorial. Nos parece imprescindible abordar con todo o sector a política forestal, mesas de traballo e de negociación cos distritos forestais, coas asociacións profesionais, con traballadores e traballadoras do agro e do monte, que aborden estruturas ou funcionarios funcionamento e a organización dos protocolos e dos dispositivos contra o lume, pero tamén mesas que colaboren na guía de novas políticas eh, forestais públicas, para ter un espazo posible e sostible, para ter un mellor aproveitamento dos recursos existentes, hai que promover un servicio específico de estadística, un servicio específico de estadística eh, forestal que de novo este cooperado, que de novo este traballado con servicios autonómicos, con, con universidades, con servicios de investigación e tamén tamén co sector privado que se dedica ás explotacións forestais. Só unha boa información, só unha boa transmisión desta información permitirá desenvolver unha boa revisión das estrategias e das políticas forestales. Por isto esta coordinación nos parecía ademais imprescindible e sobre todo demandada polo propio polo propio sector e polos propios espacios de investigación. E por último, e digo só por último para que nos quede fresco nas eh, Eh, nas memorias brigadas de extinción públicas e profesionais. Brigadas forestais cun recoñecemento profesional equiparados bombeiros forestais, máis bases, máis brigadas, máis brigadistas, o servizo público, sin externalizacións, sin traxas, que se recuperen as eh, condicións laborais adecuadas e que se recuperen as condicións laborais de acorde coa súa, coa súa especialización coas súas responsabilidades e coa peligrosidade que supoñen as mesmas responsabilidades. Fronte a que? Fronte ao modelo que pretende ser militarizado especializado e que, polo tanto, ten maior custo económico e é deficitario en materia de prevención, xa que isto atalla as emerxencias. Resumo para rematar, o que pretendemos completar son, polo tanto, os apartados de profesionalización e recuperación de servicios públicos, a educación, o investimento en I de como xerador de emprego e de masa forestal sostible e xeradora de riqueza, a recuperación do ben común fronte aos intereses puramente privados e empresariais e a xestión xestión conxunta e transversal dos nosos recursos forestais. Moitas gracias. Muchas gracias.